It's now time Le temps pour les déclarations euh, des députés. James Merci, Monsieur le Président. je suis en chambre aujourd'hui pour parler de la crise qui affecte euh, euh, les routiers, les routiers de bois. Ils sont vitaux pour le développement de la Et c'est eux qui transfèrent les premières ressources primaires de la forêt boréale à des accès des routes d'accès. Une grande de ces routes dans ma circonscription à la famille. À ah, des, ça veut dire qu'ils sont des petits entrepreneurs familiaux. Euh, leur, euh, euh, le transport de bois, c'est des entreprises familiales qui ont été transmises de génération à une autre. Mais l'encadrement des insurances est en train de, en de mettre fin. Et ça pose des demandes excessives. Ça veut dire que les routiers ne peuvent pas entrer et pas avoir un payer une prime. Et ça peut être, plus, cinq fois plus que ce que paient les d'expérience. Alors, ces entreprises sont en train de fermer parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer des milliers et des milliers de dollars pour assurer pour ces primes. Et les jeunes routiers, uh, simplement, et euh, quittent l'entreprise familiale parce qu'ils voient combien d'efforts qu'ils sont obligés déployer et très peu de retours euh, les parents ont obtenus. Et c'est le sujet de demande au ministre des Richesses naturelles et des foresteries euh, pour entendre la communauté des routiers de bois et ça des dégâts, nuit à toutes les familles de non ton Ontario. Merci, Monsieur le Président. Member statements. The member from Mississauga, des, East Cooksville. Euh, Thank you very much, uh, Mr. Speaker. Today, uh, merci, bonjour. Alors, donc, je prends la parole ici aujourd'hui pour parler d'une question qui est vraiment euh, que j'ai très à cœur. Ça veut dire euh, l'intimidation et encore, euh, surtout la cyberintimidation. Monsieur le Président, notre province a vu un accroissement de cas de cyberintimidation et parfois les conséquences de la cyberintimidation, ça peut coûter la vie. Alors, à titre de père et un parlementaire, je veux que mes enfants et que tout, le monde dans la province d'être protégés et habilité contre toutes les formes d'intimidation, notamment la cyberintimidation. Je suis fier du leadership de l'excellent ministère, ministre de l'Éducation qui prend des démarches proactives pour s'assurer euh, qu'on va mettre fin à l'intimidation de toutes les formes, notamment la cyberintimidation à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. La semaine dernière, le gouvernement a posé des gestes pour éliminer l'intimidation dans nos écoles euh, avec un but, c'est de garder les étudiants de l'Ontario en sécurité. En, juin, le ministre de l'Éducation a signé un ancien un un député de Scarborough Centre, pour conseiller le ministre euh, sur des questions reliées à l'intimidation et la prévention. Euh, ceci est euh, le bon geste pour mettre fin à l'intimidation et à la cyberintimidation. Notre gouvernement travaille pour changer la culture, pour s'assurer qu'on voit, veille à la dignité et la valeur de chaque personne, peu importe le patrimoine, la race ou le revenu. Monsieur le Président, ensemble, nous pouvons mettre fin à l'intimidation et la meilleure intimidation en avec une meilleure éducation, non pas seulement pour notre jeunesse seulement, mais aussi pour tous ceux qui risquent le danger. En dernier lieu, je veux remercier le ministre et aussi notre gouvernement pour travailler très pour protéger les Ontariens et notre future génération. Merci, Monsieur le Président. Merci, député de Niagara Centre. Merci, Monsieur le Président. Je veux que nous saisir l'occasion aussi. Euh, donc, euh, j'ai appris euh, très longtemps qu'on est aussi bon que son personnel. Et aussi mon adjoint ici, Mike Haynes, Marie Chamberlain, et Matthew Manga. donc, Mike Haynes est devenu un adjoint dans notre circonscription en 2006 et Peter Cormos. Marie a commencé à peu près 15 ans avec Cormos dans le bureau. Et nous sommes chanceux aussi d'avoir Marc qui s'est joint à notre équipe et, notre uh, aussi notre joint de circonscription aussi, le matin. Uh, et, euh, donc, et souvent, donc, euh, euh, ils répondent au téléphone ils aident les plus vulnérables dans la communauté à naviguer des questions très complexes. Simplement cette année, nous avons intervenu pour Joe Sirianni. Sirianni, dont le fils de 4 ans a attendu pendant 10 uh, mois pour avoir du financement du gouvernement pour une thérapie ABF. Et puis, nous avons intégré Peter Grampoli, qui a attendu des mois pour des services uh, de, soins à la maison. Nous après qu'elle a été victime d'une attaque, ils ont travaillé fort euh, pour être réuni avec euh, son épouse. Alors, euh, on a vu que c'était une personne qui avait aussi une balle de golf qui a une tumeur dans le cerveau et c'était à la grosseur d'une balle de golf. Et là, il a eu finalement la chirurgie. Alors, aujourd'hui, je veux remercier pour tout le dur travail qu'ils fait pour s'assurer que les gens de Welland, Thorold Park reçoivent tous les soins dont ils ont besoin de notre gouvernement. Je suis honoré de travailler avec un personnel aussi attentif. Thank you very much. Merci beaucoup. Member statements. The Déclaration de député de paris Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour partager ce que fait le gouvernement pour aider les familles et les communautés qui ont subi des mises à pied à Bombardier à Thunder Bay. Euh, le ministre du Travail, la Formation et le Développement des compétences a travaillé avec Bombardier et des représentants syndicaux euh, pour s'assurer que tous les travailleurs euh, vont recevoir le service nécessaire pour les aider à retrouver la, la main-d'œuvre. On en 600 pour e appuyer euh, euh, les euh, centres d'action de Bombardier. Le centre va relier les travailleurs mis à pied avec des emplois locaux, mais aussi offrir de l'aide, notamment la rédaction de curriculum vitae. C'est un guichet unique pour aider avec des services qui sont adaptés pour répondre à leurs besoins. L'appui de ces travailleurs, ça demande la collaboration et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement travaille avec nos homologues travers la Société de développement euh, économique provincial et d'autres euh, ministères provinciaux pour aider euh, les travailleurs mis à pied. Donc, nous espérons que l'investissement historique dans le transport commun va résulter dans de nouveaux contrats pour Bombardier et le rappel de ces travailleurs. Mais entre-temps, je sais que nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour les aider à accéder à une nouvelle formation ou d'autres emplois. Le gouvernement travaille très étroitement avec les travailleurs mis à pied, les travailleurs les gens de Temple sont résilients. Nous sommes heureux de les appuyer pour bâtir l'Ontario ensemble. Merci, Monsieur le Président. Merci. Euh, donc, le député de Waterloo. Alors, le rapport du vérificateur général, euh, donc, veut dire euh, qu'on ne fait rien pour résoudre la crise climatique. Dans le meilleur des cas, on va atteindre simplement 75 de la cible. Au pire, ce sera simplement 36 de la cible. C'est insulte encore, c'est encore pire. C'est 30 mégatonnes plus faibles que la cible que le gouvernement Ils ont réduit la barre pour eux-mêmes et toujours, ils ne peuvent pas l'atteindre vérificateur général a publié de nombreuses euh, questions et puis les conservateurs ne les nombres d'espèces de la faune sont à risque. On n'a pas à euh, respecter nos engagements pour protéger le territoire. On a perdu nos terres humides. Encore. Et ce que fait le gouvernement là-dessus, ils annulent les contrats d'énergie verte qui euh, et ça coûte très cher aux contribuables. Et ils ont éliminé les stations d'électricité pour les voitures. Et euh, les Ontario est en train de se réchauffer plus rapidement, euh, deux fois plus rapidement que la, moyenne mondiale. Ça fait des dégâts pour notre économie, notre santé. Le gouvernement Ford commence, commencé à entendre la science et de mettre un plan réel pour s'attaquer à la crise climatique. La population ontarienne mérite tellement mieux. Déclaration des députés. The member Député de Brantford Brant. Merci, Monsieur le Président. Alors encore une fois, ah, c'est un honneur de prendre la parole ici. Et aujourd'hui, je vais euh, parler d'un événement très important qui a lieu à Brantford euh, vendredi, euh, le 20 décembre. John Mannery Enterprise, conjointement avec Sanderson Center, va organiser le concert Gold Box pour les sans-abri. Son concert va présenter des performances formidables de la part de grands talents locaux. Et tous ces vont apporter leur euh, capacités pour donner de la joie à la communauté et aider à lever des fonds pour ceux qui en ont le plus besoin. L'admission à cet événement, c'est par des dons. Et, tout compte. Euh, ces dons à la porte vont aller à Rosewood House. C'est une œuvre de bienfaisance locale qui offre l'abri pour les itinérants. L'itinérance et le manque de logements abordables, euh, c'est une des questions les plus sérieuses à laquelle nous faisons face en Ontario. L'argent revenu par cet événement va aider ces gens-là qui ont de la difficulté avec l'itinérance, le logement et d'autres difficultés. Le concert Gold Box pour nos sans-abri, euh, c'est le vendredi 20 décembre à 19h au Wonderful Center c'est un excellent événement et les recettes vont à des organisations locales et cause admirable. J'encourage tout le monde, s'ils sont capables, d'être là s'ils le peuvent. Merci, M. le Président. Thank Member statements. The member for Oshawa. Alors, ah, Thank you, Speaker. I euh, stand in this legislature Alors, je prends la parole ici aujourd'hui. Je suis un éducateur très fier. J'ai enseigné dans le district du Durham. J'ai commencé ma carrière avec au public à Whitby, où j'ai enseigné de White Coast. Euh, et euh, plusieurs des enfants, c'est des néo-canadiens, en attendant, en apprenant les mathématiques, le français aussi, comment se comporter dans la communauté. Ensuite, à Rosebank Pickering. Et aussi, il y avait de nombreuses familles. Cette petite école comme Sénat, c'était une communauté très serrée. on s'est assuré que les gens qui n'avaient pas autant d'occasions à la maison les recevoir euh, à, la maison, euh, à l'école. Et j'ai enseigné à Oshawa, 7 euh, et 8 année, parce que j'aime l'esprit de cet âge. Ils croient la justice et ils vont lutter pour ce à quoi ils croient. alors, tous les élèves ont besoin d'une, méritent une voie dans l'avenir. Parfois, ils ont besoin de plus qu'une éducation en classe. Ils ont besoin d'appui, du temps avec les enseignants. Ils ont besoin de ressources. Alors, mes enfants avaient besoin, par exemple, des chaussures, ils avaient besoin de sacs à et des boîtes à lunch. c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, je vais toujours lutter pour une forte éducation publique et le premier ministre veut mettre le plus grand nombre d'enfants dans des classes déjà surpeuplées. Euh, ça, ça veut dire moins de cours disponibles, alors que les cours euh, pour euh, le postsecondaire sont limités. Alors, de couper des milliers et des milliers d'enseignants, c'est vraiment une très mauvaise idée. il faut investir davantage plutôt dans l'éducation parce que ce que l'on fait, c'est on met de l'argent et puis on, on met dans l'éducation to make it look like it's full, and it isn't. You're planning to starve our public education system and cheat uh, our kids out of the bright, hopeful future that they deserve. Shame on you. Honte à vous. Thank you. Merci. Member statements. The member for Whitby. Monsieur le député de Whitby, alors j'aimerais parler des étapes euh, prises par le ministère euh, des Transports euh, pour aider les résidents de Whitby et de Durham pour traiter des péages sur l'autoroute 412 et 415. alors les péages imposés par le gouvernement libéral précédent. Alors mes collègues de Durham ont intervenu depuis longtemps pour l'enlèvement des péages ou la réduction de ces péages. Cependant, les péages libéraux sont difficiles à renverser des hausses ont été soumises au plan pour bâtir ces autoroutes et ça fait partie du plan euh, pour euh, avoir des péages pendant 25 ans supplémentaires. Monsieur le Président, le ministre des Transports a demandé au, au personnel du ministère de faire une étude pour examiner l'impact économique euh, des péages sur l'autoroute 412 et la future autoroute 415, notamment la réduction ou l'enlèvement des péages. Je voudrais remercier le ministre des Transports pour avoir écouté nos commettants et d'avoir entrepris cette étude alors, une fois que terminé, ça va aider à déterminer les prochaines étapes de nouveau gouvernement dans l'avenir. La restauration de la responsabilité fiscale, le gouvernement des finances, c'est ce que nous avons promis, promis à l'Ontario. Monsieur le Président, nous faisons en améliorant les options de transport à travers la province, notamment la région de Durham. Merci, Monsieur le Président. Member statements. Déclaration des députés. Member statements. Déclaration des députés. Okay. Reports by committee. Rapport des comités.